悔しいですおいお前こんなもんちゃうやろお前はい俺がよ次の7戦目はい相手したるよ俺が仕込んだるよお前心して受けろお願いします お願いしますなかったこの世界に導いてくださったのは って僕はチェンジマイライフ人生変えた頑張っていきます次ダーマン勝負中西学さんが今日僕と試合してくださると言ってくださってるんで一生懸命あの人間離れした怪物の相手に挑みたいと思います 必殺の技とかね受け身とか攻撃パターンチョップエルボーそういうものを一つ一つ確かに身につけてるのが分かります信じまないで体を使ったそのねそれを有効に使う技も理解しつつあるのはよくわかるただプロレスってのは本当に戦いなんで、自分の体を有効に使いながらいざね 殴られたり、えー、蹴られたりした時に何クソってものはもっとリングで出ないとレスラーとしてやっぱいかがなものがあるなと。やっぱ戦うことっていうのはねやっぱりリング上は戦いなんだから相手に対してる、ね、怒りとかそういうものをぶつけながら相手を殴る蹴る、えー、叩きつけるそういうレスラーになってほしいですねすごいものを持ってますから北村ってのは。 まあ、我々も昔はそうやってね先輩たちに殴られ蹴られ谷底にどんどん落とす、ね、落とされてそこから這い上がってきたのでね今日の、まあ、彼の7番勝負を、ね、使ってかつて僕らが、ね、長谷前文科大臣とかにやられてきたそのまんまのことを北村の体には伝えたつもりです。 僕はああやって長谷さんとか当時のコー佐々木圭介とかねそういう人たちに。ね、本当に棚底に沈められて沈められて這い上がってきたっていうのがありますしね。まあ、本当は北村なんかはもっとこういう攻撃を受けなきゃいけないんですけどね今まで今日までの5番勝負がそれをみんなとやってる中であんまりそういうのが見えなかったんでね今日は僕があえて教えてやろうかなと。 この体はあの体で僕のことを吹き飛ばしたら吹き飛ばしたらそれはそれでいいんですよでもそんな部屋じゃないんで26年目に突入した長手以上キャリアっていうのは北村はもっとこういうの受けなきゃだめですね、えー、そして本物のプロレスラーになってほしいそういう思いから来る厳しい攻めをしてもらいました今日は以上です